находимся в Украине, в замечательном городе Одесса, где проведем опрос для 13 канала на тему, как они относятся к азербайджанцам и людям другой нации. Поехали! Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к азербайджанцам? Отлично, нормально. Все мы люди. Были в Азербайджане? Нет, не было. Обязательно посетите эту страну. Очень Спасибо. прекрасно. Девушки, здравствуйте. Здравствуйте. А как вас зовут? Маша. Лена. Очень приятно, меня Катя. Скажите, а как вы относитесь к азербайджанцам? Нормально. Адекватно. А друзья есть знакомые у вас? А, да, да. Нет. Что меня можете, подруга. Что можете сказать? обычные люди, нормальные, знаю. А парни вам нравятся? Вам симпатичные такие? Да. Азер Azerbaijan is a great country. Thank you very much. Welcome. Sorry, I'm sorry. Девушки, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Анастасия. Аня. Очень приятно, меня Катя. Скажите, как вы относитесь к азербайджанцам? Положительно. Положительно. Что можете сказать? Хорошие люди, в принципе. Да, вообще. <laughs> Вообще супер? Да, супер. Столицу знаете Азербайджана? Э, Баку. Ну, я считаю, что все нормальные, ну как бы, блин. А поехали бы туда жить? Нет, я там не была, но я бы хотела бы сначала посетить страну, посмотреть. А вам нравятся мужчины азербайджанцы? Иногда. Очень? Не очень, но ну, нравится. Есть красиво. Вышли вы замуж? Я замуж не хочу. Как вы относитесь к азербайджанцам? Что можете сказать? Ну, да ничего плохого, ничего хорошего. Знакомых мало. Как так? Как-то не доводилось. Хотели бы там побывать? Ну, мне товарищи говорили, что красивый город. Как бы. Вы относитесь к Азербайджану? То же самое. А, парни. Вам нравится внешность? А, у меня есть знакомая, но парень, когда с А вам? Ну, э, в принципе, нейтрально отношусь положительные, ничего такого плохого сказать не могу. Столица Азербайджана. Баку. Баку, я знаю. Э, однокурсник, мой одногруппник, он азербайджанец, Патула его зовут. И я хочу сказать, что по характеру он очень добрый, всегда вот придет на помощь, поддержит там, ну вот... Э, то есть ничего такого плохого сказать не могу. Нет такого, что нас, например, в группе разделяют на национальности, наоборот, все друг к другу дружно относятся. Поэтому все хорошо. Нормально, люди к А вы? Живут и живут. А друзья, знакомые есть? Нет. Нет? Есть арабы. А мужчины вам нравятся? Нет. А азербайджанцы не нравятся? Почему? Не знаю. Хотели бы побывать в городе прекрасном, Баку? Ну, можно так для, для себя увидеть природу. Остались бы там жить, если понравилось? Если бы понравилось, да, почему? А взяли бы девушку себе замуж? Это надо судить по девушке. Я не знаю. А вообще, как вы думаете, хорошие у девушки? Говорят, что верные. Хорошо, хорошо. Парень из Азербайджана. Только честно, кто в семье главный? азербайджанцы? Не каждый. Друзья есть? Есть. Девушка, а вы бывали в каком-то городе? Да. Где были? Баку. Замечательно. И как понравилось? Очень. Азербайджан, привет! Всем привет, всем счастья, всем добра, здоровья и всего самого хорошего. Будьте личностями и не забывайте, что мы люди.